تبقى الحقيقة بعيدة عنا هل يبقى الحق غائب هل نحن مستعدون للبحث اهلا اهلا اهلا شباب اهلا كيف حالك يا سمير؟ هلا حبيبي شكرا الله تفضلوا نسيت فضلك اهلا وسهلا بالشباب اهلا ابو سمير كيف احوالكم اليوم؟ الحمد لله تمام الحمد لله تمام كيف الدراسه والامور تمام؟ دراسه كويسه ماشي ان شاء الله ما غلبتوا للوصول لنا اليوم؟ لا سهل البيت ما ضيع طقس حلو كمان طقس كان جميل, جميل ماشي فيه اهلا بكم اهلا فيك آه بدي أذكركم شيء إحنا بأول لقاء تحدثنا عن كيف خلق الله الكون وبالتالي خلق الإنسان في اليوم السادس بعد ما أكمل الخليقة للطبيعة آه خلق الإنسان في اليوم السادس وبتذكروا أن قلنا أن الله أوصى آدم وحواء ما يأكلوا من شجرة معينة كانت في وسط الجنة وقال لهم لا تأكلا منها في لقائنا الثاني آه، إذا بتذكروا آه، كان آه، عن آدم وحواء كيف سقطوا في الخطية وكسروا وصية الله لهم تمام؟ تمام مظبوط فبهذا جلب آدم وحواء الخطية لأنفسهم ولذريتهم فصار كل مولود آدمي يولد وبه طبيعة الخطية لذلك يحتاج الإنسان إلى خلاص اليوم آه، آه، بدنا نتحدث عن الكتاب المقدس ولخصوصية هذا الموضوع بدي أخذكم إلى مكان أثري نتحدث هناك عن هذا الموضوع تمام؟ ممتاز, خلينا نطلع تفضل سمير آه، هاي الجلسة الثالثة مع بعض وكنا حابين نسألك عن الكتاب المقدس يعني سمعنا كثير أخبار وقصص عن الكتاب هلا حابين يعني إذا بتحكي لنا شوي عن الكتاب المقدس هذا جيد احنا تكلمنا في الماضي عن الخليقة خليقة الله للإنسان والخليقة خليقة الكائنات كلها وتحدثنا عن سقوط الإنسان بالخطية وما جلبته الخطية للإنسان وللطبيعة من آه، آثار آه، وهذا كله مستمد من آه، الكتاب المقدس من كلمة الله بالكتاب المقدس فجيد ان نتكلم عن الكتاب المقدس طبعا احنا جلستنا اليوم ما راح تغطي كتاب له آلاف السنين لكن نعطيكم ملخص مفيد وأنا أيضا أنصح أن يكون عند كل واحد منكم نسخة من الكتاب المقدس عشان بيقرأه بنفسه وما نعتمد بس على تفاسير الآخرين إنما الكتاب يكون بين يديك هذا كتاب الله فأنت تقرأه لوحدك وتستفيد منه لكن آه، هناك معلومات لابد من من التحدث آه، آه، عنها الكتاب المقدس هو بيحوي التوراة والإنجيل التوراة بنسميها العهد القديم والإنجيل بنسميه العهد الجديد فالكتاب المقدس بيحتوي على العهدين العهد القديم اللي هو التوراة بكل أسفارها 39 سفر من 929 إصحاح والعهد الجديد اللي هو الإنجيل فبدنا نحكي لكم اليوم عن التوراة أو العهد القديم اللي هو من 39 سفر من أسفار الكتاب المقدس أبو السمير معلش بدي أغلبك بس كلمة سفر إيش معناها مرة ثانية؟ آه، سفر معناتها آه، كتاب فهناك 39 كتاب داخل العهد القديم 27 كتاب أو سفر داخل العهد الجديد فهذا الكتاب المقدس يا أحبة بيغطي من آه، مسافة زمنية هائلة جدا من بدء الخليقة حتى عبر كل الأنبياء العهد القديم أنبياء اليهود آه، وإلى العهد الجديد ميلاد المسيح وأسفار آه، العهد الجديد كلها إلى سفر نهاية سفر الرؤية اللي هو اكتمل في حوالي سنة 100 ميلادية آه، فالكتاب المقدس كتاب قديم أقدم كتاب ديني معتمد في العالم كله تحدث عن عن أشياء كثيرة جدا ضرورية ومهمة لحياة الإنسان محتويات الكتاب المقدس خاصة العهد القديم نتكلم عنها اليوم آه، أولا بنمر على أسفار موسى الخمس فالأسفار موسى الخمس تتحدث عن آه، بدء الخليقة آه، أبناء آدم آدم وحواء وأبنائهم وسقوط آه، أحد أبناء آدم قتل أخوه وإلى آخره ثم بمر على آه، الطوفان على أبونا إبراهيم وإسحاق وكل الأحداث هذه بتقرأوها في أثناء قراءتكم الخاصة في الكتاب المقدس فأثناء قراءتكم بكلمة الله في الكتاب المقدس راح تمروا على أسماء على أنبياء على أحداث جديدة عليكم آه، لكن آه، راح تستمتعوا في قراءتكم في آه، كلمة الله الآن قلنا احنا بتحدث عن الشريعة وهذه في أسفار موسى الخمس ثم هناك في أسفار أدبية في أسفار شعرية مثل المزامير وفي أمثال وحكم مثل سفر الأمثال أمثال سليمان الحكيم وأحداث وبعدين كتاب مقدس في خلال قراءتكم فيه بيمر على أحداث كثيرة كحروب انتصارات على آه، ضربات مجاعات آه، مشاكل آه، أشياء كثيرة بتلاحظوها في قراءتكم في كلمة الله بتستمتعوا فيها بتاخذوا منها العبر إذا سمحت لي أبو سمير بهذا السؤال الكتاب المقدس آه، انكتب باللغة العربية أصلا ولا بلغة ثانية؟ آه، لا في الواقع آه، نشكر الله أن الكتاب المقدس موجود في لغتنا اللغة العربية إنما اللغة الأصلية للكتاب المقدس هي للعهد القديم طبعا هي العبرية ثم ترجمت إلى لغات عديدة وجيد جدا أن يكون الكتاب المقدس بلغتنا الآن من من أسفار العهد القديم والعهد الجديد وهذا امتياز لنا وامتياز لكل شعوب الأرض لأنه ترجم هذا الكتاب إلى كل لغات العالم تقريبا من الأشياء المميزة في الكتاب المقدس صدق هذا الكتاب آه نحن الآن في إحدى المدن العشر المسماة في العهد الجديد في الكتاب المقدس المدن العشر اللي هي الديكابوليس بسموها في التاريخ ونحن الآن في في مبنى كنيسي قديم إلى حوالي 1900 سنة 1800 سنة وهنا هذا آه، آه، بركة معمودية لها حوالي 1800 1850 سنة الكتاب المقدس تنبأ عن أشياء كثيرة للمستقبل وبالأخص في العهد القديم نبوات عديدة عن مجيء المسيح قبل أن يولد وكلها تمت حرفيا فنحن لما بنقول عن المسيح ولد وكل العقائد اللي مرتبطة بشخص المسيح لها إشارات واضحة جدا في نبوات العهد القديم ما من لملم شي آية هيك نركز عليها ونجادل آه، احنا واليهود عليها لا آيات عشرات الآيات والنبوات اللي يتحدث عنها الكتاب المقدس في العهد القديم عن المسيح وقد تمت كلها حرفيا الحقيقة صدق الكتاب المقدس آه، راجع إلى آه، وحيه إلى إيحاؤه وموضوع إيحاء الكتاب المقدس راح آه، نمر عليه في جلسة ثانية قادمة إنما خليني أحكي لكم في ما تبقى من وقت عن العهد الجديد اللي هو الإنجيل واحنا بنقول الاناجيل اناجيل اربعه متى مرقس لوقا يوحنا اربع اناجيل في الانجيل وهي مكمله لبعضها البعض البعض بيسمع اناجيل متعدده باسماء متعدده بيفتكر انه في اناجيل متضاربه بينما هي كلها فصول من الانجيل الكامل بس كلمة إنجيل شو بتعني؟ أنا آسف بغلبك أنا كويس إنك تسأل كلمة إنجيل معناتها البشارة السارة وهي كلمة يونانية وليست عربية وليست عبرية وليست فهي كلمة يونانية عندك الأربع ناجيل بيحكوا عن سيرة حياة المسيح من ولادته ومعجزاته وأمثاله وأقواله وخطبه ولقاءاته آه، مع الناس وبتنتهي بالصلب الأربع أناجيل انتهوا بالصلب ألام والصلب والدفن والقيامة آه، ثم بعد الأناجيل الأربع بيجي أعمال الرسل أعمال الرسل تاريخ تأسيس الكنيسة في العالم وبيحكي لك عن سيرة آه، تأسيس وزرع الكنائس في بلاد الشرق الأوسط وأوروبا وانتشارها في خلال القرن الأول آه، الميلادي بعد أعمال سفر أعمال الرسل آه، بتكون الرسائل اللي كان فيها الرسل مثل بولس الرسول وبطرس الرسول ويعقوب وكانوا بيبعثوا رسائل إلى هذه الكنائس ليشددوهم بالإيمان آه، ينشطوهم روحيا يجيبوا على بعض آه، إشكالات معينة بتمر في الكنائس آه، ويصلحوا الأحوال ويركزوا على العقيدة بعد هذا بتأتي يأتي سفر الرؤية سفر الرؤية سفر نبوي بيتحدث عن نبوات بنبوات عن الأيام القادمة واللي بتشمل حتى هذا الزمن اللي احنا الآن احنا بنعيش في السنوات الأخيرة من الألف الثانية وسفر الرؤية بيغطي هذه المنطق هذا الزمن وبيتخطى أيضا حتى مجيء المسيح ثانية إلى هذه الأرض وهو المجيء الثاني الأمل اللي والرجاء اللي عم نصلي مشانه واللي نرجوه أن يتم وأن أمكن بأيامنا ومن يدري شيء آخر لازم تعرفوه عن الكتاب المقدس أن الفترة الزمنية اللي استكمل الكتابة فيه هي 1500 سنة تقريبا يعني خلال 1500 سنة اكتمل الكتاب المقدس كتابة طبعا بإيحاء من الله لأنبياء متعددين والكتاب الذين كتبوه بوحي من الله آه، حوالي 40 كاتب اشتركوا مع الزمن خلال ال 1500 سنة منهم النبي مثل موسى ومنهم الطبيب مثل لوقا اللي كتب إنجيل لوقا ومنهم الراعي مثل داود آه، ومنهم الجندي ومنهم الضابط ومنهم الملك آه، زي آه، سليمان الحكيم كل هؤلاء اشتركوا في كتابة الكتاب المقدس بإيحاء من الله ويلاحظ دائما وانتم بتقرأوا في هاي الأسفار إنها كلها تركز على المسيح بانتظار مجيء المسيح وعندما جاء المسيح اكتملت فيه كل هذه النبوات يعني أبو سمير الكتاب المقدس كله على بعضه كم كتاب بيطلع يعني كم سفر آه كويس أنك سألت هذا السؤال هم 66 سفر 39 سفر في العهد القديم و27 سفر في العهد الجديد آه الآن بدنا نروح لمكان ثاني نتحدث عن آه كيف وصل هذا الكتاب المقدس للبشر كيف أوحي إلى آه، من أوحي إليهم فخلونا نروح إلى مكان ثاني وهناك نتحدث عن هذا الموضوع تفضل تفضل قبل ما نيجي لهون كنا آه، تحدثنا عن آه، صدق الكتاب المقدس والواقع صدق الكتاب المقدس مرتبط بوحيه وحي الكتاب المقدس كان عن طريق ومن خلال أربعين كاتب الكتاب المقدس من الجلد إلى الجلدة آه، كان بإيحاء من الله لهؤلاء الأربعين شخص اللي عاشوا على زمن آه، طويل من حوالي 1500 سنة كانوا كتاب الكتاب المقدس الله أوحى لكل واحد فيهم في زمن معين شيء من الكتاب المقدس عفوا أبو سمير خلال حديثك عم تحكي إيحاء يعني بس شو يعني الإيحاء ما مش فاهم آه أنا أقول لك الإيحاء آه أو الوحي وحي الله آه عشان يوصل لابد من عنصرين الله وإنسان فالله كان يلهم هؤلاء أي واحد من هؤلاء الأربعين شخص في في عصورهم المتنوعة كان يلهمه أن يظهر الحق للشعب ويكتب في كتاب فكان إلهام من الله إلى الأشخاص هؤلاء والله استخدم شخصياتهم وأعطاهم حرية التعبير عن الوحي اللي استلموه من الله ما نقلهم إياه كلمة كلمة إنما أعطاهم إيحاء إلهام داخلي وهم عبروا بطريقتهم الخاصة عشان هيك بتشوف آه، مثلا لوقا طبيب كتب إنجيل آه، لوقا تكلم بتفاصيل يفهمها الطبيب آه، أشعيا من جاء من من سلالة ملكية مثقف من طبقة عالية حديثه اللي بيقرأ الأصل لسفر أشعية بلاحظ إن إن الكلام فيه فخم جدا لأنه الله ما ما ألغى شخصية آه، النبي أو الشخص اللي آه، أعطاه هذا الإلهام وعشان آه، نوضح أكثر خلينا نقرأ آية بالكتاب المقدس في بطرس الرسول رسالة بطرس الرسول الثانية والأصحاح الأول يقول وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم عالمين هذا أولا أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص مو من رأي أو إبداع خاص من الشخص نفسه لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس مسوقين من الروح القدس بمعنى ملهمين الله أعطى الفكرة وعبر عنها الشخص بأسلوبه الخاص والروح القدس موجود روح الله اللي هو الله الله الروح كان يساعد هذا الشخص اللي آه، جاء الوحي إله يساعده في إيصال الحق بطريقة معينة إلى الشعب سيطر على البشر ملهم فلذلك روح الله كان هو المسيطر بحيث الشخص يتكلم ينطق ويكتب ما أوحي إليه ليس بالحرف إنما تعبير عن ما يصل إليه من إيحاء يعبر به بلغته الخاصة بفكره الخاص بطريقته الخاصة يعبر عن هذا النور لينقله للناس الآخرين ولذلك بتلاحظوا لأن روح الله هو المهيمن على الوحي بتلاحظوا أن كل الكتاب الأربعين اللي مروا على عصر طويل من عصور طويلة من الزمن 1500 سنة كلهم آه، اتفقوا برأي واحد على المسيح الكل أشار إلى المسيح ومجيء المسيح وكل الظروف المحيطة في شخص آه، المسيح الحي لاحظوا معي أيضا من كلمة الله ماذا تقول في شعية أصحاح 40 يقول يبس العشب ذبل الزهر وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد كلام الله لا يمكن الله أن يسمح بكلامه أن, أن يتغير ثم يقول في آخر سفر في العهد الجديد يعني آخر الإنجيل يقول لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المديء المكتوب في هذا الكتاب يا أخوة احنا تحدثنا في آه، حديثنا السابقة عن الكتاب المقدس عن أسفاره عن تقسيماته عن آه، أسماء أنبياء عن آه، أشياء كثيرة بتخص الكتاب المقدس لكن ما تحدثنا عن هدف هذا لماذا هذا الكتاب المقدس أعطي للناس بتلاحظوا في قراءتكم في كلمة الله في الكتاب المقدس أن الهدف هو المسيح فكل الأسفار وكل الأنبياء الأربعين اللي كتبوا بالتالي كانوا بيهدفوا إلى تعريفنا بشخص المسيح الحي كلمة الله هذه المقروءة اللي بين أيدينا هو كلمة الله المقروءة هي فكرة الله لنا مترجم بالكلمات بلغتنا لكن المسيح هو كلمة الله الحي اللي جاء من أجل خلاصنا القراءة بالكتاب المقدس بدون علاقة شخصية مع الله لا نفع منها ولكن الذين دخلوا في شركة مع الله فهؤلاء يفهمون الكتاب المقدس جيدا لاحظوا ماذا قال الرب يسوع لتلاميذه في آه، إنجيل لوقا حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب هم كانوا في علاقة شخصية معه فلذلك فتح ذهنهم ليفهم الكتب فالمؤمن الحقيقي الذي ارتبط بالله يستطيع يفهم الكتاب المقدس أكثر من الشخص اللي مجرد يقرأ الكتاب للاطلاع هناك آية في الكتاب أيضا في رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس يقول فيها كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح إنسان الله كامل الإنسان المؤمن الذي ارتبط بالله بعلاقة فردية شخصية معه يفهم الكتاب والكتاب يكمل حياته الروحية آه، في الختام خليني أقرأ لكم هالآية الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين بدي أقول شيء في ختام آه، لقائنا اليوم أن هذا الكتاب المقدس هو كلمة الله لنا كلمة الله المقروءة بينما المسيح هو كلمة الله الحية فالذين يؤمنون بالمسيح ربا مخلصا لحياتهم يفهمون كلمة الله وتصبح كلمة الله حية لهم وواضحة لحياتهم نلتقي في لقاء آخر حابين نشكرك أنا وصالح أبو سمير على النهار الطيب والمعلومات الجيدة شكرا لك شكرا أبو سمير هلا بكم